Kanjing nabi ngadidik akhlak pun Karimahmat ke aturan- aturan Kanjeng nabi Masya Allah Kanjing nabi ngatur lain ngatur tidiri Kanjeng nabi tetapi ti Gusti Allah subhanahuwata'nalah tutur gen Kajing nabi nga ludahna Kanjing nabi mah kadir kakiri tetu adab kurang lamun mereka KwC make suku kenca lengkahkan kenca gajoro sebab tempat no hina adab kangjeng nabi macalah doa Allah main ini Aul di kamial khubuswalkhoba Abdi nga lindung Gustitina setan-setan lalaki najeng setan-setan cewek tuh Haji Penk bagus ya aja doa pakai dahar salah guru ya. Allah menyaudzubikan minal khubuti wal khubaisi Hei, doa naya itu i, orang ngalindung tina setan laki, setan awet kan bagus ceknya nanti. Kita kan salah guru, salah guru tak iya, iya iya ya Allah ya Rabbi, mantap bentuk nah Joko Ski. <laughs> Iya, salah guru, kau sekal masjid kan suku katuhu terus maka doa Allahumma gfirli wa tahli abu warahmat nah itulah ayah cara-cara KWC wayah nasi hade sebab di WC mah eueuh malaikat mantak sing hade di WC ulah lila teh malaikat malaikat rahmat malaikat kiramul katibin mualmilu nyana KwC sebab betahin malaikat di tempat-tempat anubau minta kurang lamun di ruangan lamun hayang cepat wiridan hiji steril ke tempat teh berrsihan K2 semprot makayak nah masalah kita sesengitantan kurang ka sholawat dan sebab timbul tikol buhla bogat ka hayang muatan-muatan musya cek shalawatku sengitgit tempat nas sengit shalawat nukalwaurangit akhlak sing diuta makama akhlakna <laughs> segala rupa ngan ulah salah guru sakumaha tadi pencage salah guru pencak bayar Haji pendit ya, bebeja kakula boga pencak hiji besi dua cimande kalau mah percaya baik tapi sok rada dilirik-lirik be, coba kuda-kuda nakumaha ngajotos nakumaha sebab kan ngajotos dia beda ya nukitu kitu nukil Gitu. Ayo lain pencabarnya <laughs> nah, satu ketika belajar zarah ke Demak gimana kok pencaan di masjid Demak kok pencaan ayah nu bisa pencah di toel doang gitu saya pikir nggak guling ye cina si aing ngarengkas bebeja mah ya pencah bebeja <laughs> uh pernah belajar penca di Hajidi berartid kanan pernah belajar di Haji Pendi Aduh payinya tuh pernah seri-seri aja orang gurunan salah nah HDbab loba lobang Muhammadiyah lain Wahbibpugu versib Leiya <laughs> hati-hati hadas urang de kas soga cepet ternyata salah numerierek lawangjing Ja kasorgaan teangan ahli Sunnah Wal Jamaah sedangtin KBG ngaku nama ahli Sunnah Walb jamaah hati-hati besi ayaah nuagahan teunu mundur numagahan salat teoli mundur tapi sejarah eh, nu ngaji kaadik jelong Oke Nu Kristen ngilu ngaji haju masuk Islam Bu melu ngaji ayaah saah barahat tokoh Muhammadiyah dipaud Muhammadiyah TK Muhammadiyah, SD, SMP, SMA Muhammadiyah, kuliah Muhammadiyah, tokoh Muhammadiyah, nilu lah dia ngaji ke sebuah anak keduanya nak Direnung, direnung, direnung, Masya Allah ngomong di hari pensim kuring, cek mana nak tata dina tersep karena marhaba kuari jadi resep tata dina tara kunut kuari kunut akhir alhasil berbalik di wahabi wali ke ahli sunnah wali. aktif melu ngaji kadi masya Allah tah lamun Muhammadiyah jadi ahli sunnah persis jadi ahli sunnah anu Buddha asup Islam Kristen asup Islam Katolik asup Islam eh Bitung mah Islam asup Kristen dibalik naudzubillah min dzalik mana geus baik ibupukula lemen dihitungan dibitung ayaah di Ckuppa Ayah belah raja ayaah Carndung lantaran anak seperti itu aya habis se aya Nu jadi Wahabi ce Bapak Na Ustadh Ustadanaknya di sekolah Ken di Semarang Yaya Allah ya Robbi kuari ngalawan lain lalagaan akolotnak ngalempang-lempeng rek nyampurnakeun akhlak-akhlak manusia anta samsun anta badrun anta nurun fauqa nurin beuh <laughs> kajeng mak seperti kita